Baila que baila que baila, baila que baila, pero para si hay que liarla. Oh, de repente el ambiente se viene para arriba, viene la fiera, tengo que contarte que tengo tantos secretos que me perdí mi parte, que tengo todo el arte. Barajo la baraja y las cartas se van por el aire. Wow, debes de contar por tu parte, que no es necesario mirarme. Oh, esa fiera que todos quieren querer mirarla, pero mira se esconde dentro. La jungla tenemos el diamante, viene todo el humo instante, la nieve